Bugün de adamızı lokum gibi koruduk. İyi işti beyler. Buldum. <laughs> Bizi sen korudun Red. Kahramanımızsın. ne diyebilirim ki işim bu ya.